Bună ziua! În acest tutorial o să schimbăm uh, uleiul de grup la un high de 300, la grupul spate. Uh, pentru asta avem nevoie de un clichet de 17. Așa, pentru a da drumul la ulei, desfacem acest uh, șurub de aici, pe unde o să pun uleiul. Mai departe o să punem un vas pentru a strânge acest ulei. Așa desfacem și partea de sus pentru a nu se forma vid și a curge mai ușor uleiul. Acesta, după cum se vede, are și apă în el. Nu trebuie neapărat să, uh, să măsurați uh, cât ulei iese, pentru că uh, la grupuri se pune până la umplere, până de pe afară. Acesta a, a intrat apă în el deoarece aici, după cum se observă, trebuia să fie un furtun care să ducă până sus și să nu, să nu permită să intre apă. După ce a curs tot uleiul, o să punem bușonul de golire la loc. Așa îl înfiletăm ușor cu mâna, apoi o să-l strângem la cheie facem strâns bine. Apoi o să umplem uh, pe sus cu ajutorul unui bidon special. Este acesta. Avem nevoie de ceva foarte subțire, dacă nu o pâlnie, dacă nu aveți acest bidon. Cele de la motul toate sunt uh, prevăzute cu acest ștuț ce ne ajută foarte mult la umplere și o să punem până când dă pe afară. Apoi punem capacul. Mai departe ne-am mutat la grupul de pe față, uh, unde uh, bușonul de scurgere, uh, de golire, este poziționat pe partea stângă, cel mai de jos. Pentru a-l desface avem nevoie de o, un clichet cu capăt de 10 și un prelungitor, iar cel de umplere este poziționat chiar aici, nu se vede foarte bine. Este cu capăt de 17. La fel ca și pe spate, vom desface prima oară cel de golire. Aici, atenție, de obicei aveți scut, iar uleiul se va relinge pe scut și va curge undeva mai în spatele ATV-ului. Asta în cazul în care nu doriți să-i desfaceți scutul. Dar este prea mult de muncă pentru a desface scutul. Deci mai bine desfaceți așa bușonul și vă uitați pe unde va curge uleiul. Va curge undeva pe la jumătatea atv ului și poziționați vasul de scurgere exact acolo. fel vom desface și celălalt uh, bușon pentru a nu se crea vid să se scurgă și mai repede uleiul. 17. Da, Ușor este băgat destul de rău. Atenție mare la radiator să nu-l înțepați cu ceva altfel și aici nu trebuie să așteptați să vedeți cât uh, ulei curge. Uh, Lăsați să se culească pe tot și vom umple până la refuz. Așteptăm acum să se golească. După ce am scurs bine tot uh, uleiul, punem dopul de scurgere la loc, așa, iar pentru a umple grupul de pe față avem nevoie de, la fel ca și pe spate, de un bidon cu un uh, ștuț de umplere și un furtun, o bucată de furtun flexibil uh, pentru a ajunge în acel loc greu de, de ajuns din cauza radiatorului. Așa, după ce am pus furtunul la gaură, punem ulei până când va da pe afară trebuie să intre undeva la 350-400 de grame per grup. După ce am umplut bine grupul, așa, o să punem dubul la loc și cam asta a fost și la grupul de pe față. Mai departe vom schimba uleiul de la cutia de viteze. Aici avem bu bușonul, uh, joja de ulei, pe unde se uh, umple și unde se verifică nivelul. Pentru golire, jos, chiar aici, jos, avem uh, două șuruburi, unul lângă altul. Avem pe jos, în scut, un decupaj, așa și uh, unul este pentru prindere, pentru suport, iar cel dinspre scărițe, șurubul dinspre scăriță, este pentru golire. Vom desface acest șurub pentru a da drumul la uleiul din cutie. După ce am golit uh, uleiul din uh, cutie, vom uh, pune cu ajutorul unei pâlnii cam 800 de ml de ulei, apoi vom verifica la jojă. După ce am pus cele 800 de ml de ulei, uh, verificăm nivelul la Georgia. Mare atenție, la Linhai nu se verifică ca la orice motor cu Georgia înfiletată. Uh, de obicei, chiar aici pe, uh, pe cutie avem un axipil pe care ne și învață. Se verifică cu Georgia scoasă putem juja da? și trecem bine. Așa. Și o punem până la nivelul acesta. Da? Și este ok. Putem să o filetăm.